वेलकम बैक दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कैन बी फन में मैं दिलीप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूं कॉमन नाउन आइए जानते हैं कॉमन नाउन के बारे में क्या कहता है कॉमन नाउन कॉमन नाउन से जब भी आपको कुछ सुनने को मिले तो आप किस प्रकार के वर्ड सुनेंगे जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे एक फोन चाहिए यानी आपने फोन मांगा लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको कौन सा फोन चाहिए फोन वो आपको कोई सा भी फोन दिखा देगा लेकिन जब आप उसका पर्टिकुलर कोई नेम लेंगे तो वो आपको उस कंपनी का ब्रांड का फोन दिखाएगा इसी तरह आप किसी शॉप पे जाते हैं स्टेशनरी की शॉप पे और आप कहते हैं कि मुझे एक रजिस्टर दे दीजिए तो वो आपको उसके पास ढेरों रजिस्टर हैं कोई सा भी एक रजिस्टर आपको निकाल कर दे देगा तो वो रजिस्टर क्या है वो एक कॉमन नाउन है अगर आप पेन खरीदते हैं पेन भी आप जाते हैं किसी स्टेशनरी की शॉप पे और वहां जाकर कहते हैं सर मुझे एक पेन दे दीजिए तो वो आपको एक पेन दे देगा लेकिन जब तक आप नाम मेंशन नहीं करेंगे वो आपको वो पर्टिकुलर पेन नहीं देगा तो इन सब चीज़ों से क्या समझ में आता है इससे ये समझ में आता है कि जब तक हम किसी का नामकरण नहीं करते वो नाउन कैसा नाउन होता है कॉमन नाउन चलिए आइए शुरुआत करते हैं कॉमन नाउन की चलिए नजर डालते हैं कॉमन नाउन की डेफिनेशन पर क्या कहती है definition The noun that does not have any particular name and shows caste and class of its own kinds. मतलब यानी जब किसी नाउन का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता यानी जिस नाम से उसे जाना जाए अगर मैं कहता हूं ये पेन है अभी इस पेन का कोई नाम नहीं है तो ये क्या है ये अपने ही प्रकार की जातियों को और कास्ट को दिखा रहा है यानी ये कहाँ है ये पेन पेन की जाति से बिलोंग करता है और अगर मैं इसका कोई नाम दूंगा तभी ये कोई पर्टिकुलर नाम से जाना जाएगा अगर आप किसी स्टेशनरी की शॉप में गए आपने कहा मुझे पेन दे दीजिए तो वहां लाइन से कई पेन रखे होंगे और वो शॉपकीपर कौन सा पेन चाहिए आपको एक बार क्वेश्चन जरूर करेगा क्योंकि वहां पर ढेरों पेन रखे हैं वो जितने भी पेन रखे हैं वो सारे क्या है कॉमन नाउन है अब जब उनमें नाम से आप किसी पेन को मांगेंगे जब वो आपको पेन देगा तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रॉपर नाम जिसे हमने पीछे देखा है तो चलिए ये तो हुई डेफिनेशन की बात अब हम देखते हैं कि कॉमन नाउन के एग्जाम्पल और इसके कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं चलिए ध्यान डालते हैं कुछ एग्जाम्पल और इसके कॉन्सेप्ट पर कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स कुछ इस प्रकार हैं newspaper, boy book pen etcetera यानी आप देख रहे हैं जितने भी ये नाउन हैं अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें अगर आप किसी से डायरेक्ट कहें किसी न्यूज़पेपर वाले के पास जाकर कहते हैं कि मुझे न्यूज़पेपर दे दीजिए तो उसके पास ढेरों न्यूज़पेपर हैं अब वो कंफ्यूज है कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर चाहिए उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर नेम बताना पड़ेगा लेकिन अगर आप नेम नहीं बताते हैं तो वो न्यूज़पेपर कहाँ कहलाएगा एक कॉमन नाम कहलाएगा उसी प्रकार आप किसी लड़के को बुलाना चाहते हैं और आप कह रहे हैं आप उस लड़के को बुला दीजिए अगर आपने कह दिया उस लड़के को बुला दीजिए वहां ढेरों लड़के खड़े हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस लड़के को बुलाना है जिसे आप चाहते हैं बुलाना उसके लिए आपको उसका पर्टिकुलर नेम लेना पड़ेगा लेकिन अगर आप नेम नहीं लेते हैं तो वो बॉय कहाँ आएगा कॉमन नाम की कैटेगरी में है उसी प्रकार बुक भी होगी उसी प्रकार पेन भी होगा तो ये तो हुए कुछ एग्जाम्पल्स चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉमन नाउन में एरर्स किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे आइए देखते हैं चलिए ध्यान देते हैं कॉमन नाउन के पहले कॉन्सेप्ट पे क्या कहता है ये boy is reading book boy is reading book a boy is reading book तो मैंने आपके सामने ये तीन एग्जाम्पल लिखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें तीनों में वो कौन सा एग्जाम्पल है जो सही होगा और वो गलत होगा चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार इनमें कौन सा एग्जाम्पल सही है और कौन सा गलत पहला एग्जाम्पल है बॉय इज रीडिंग बुक ये 100 परसेंट गलत होगा दूसरा एग्जाम्पल है the boy is reading book ये बिल्कुल सही होगा और इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है a boy is reading book ये भी बिल्कुल सही होगा ऐसा क्यों होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कॉमन नाउन कॉमन नाउन हमेशा जब भी लिखा जाता है तो इससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगा होता है जैसे ए एन द लगा होता है कब जब ये सिंगुलर सिंगुलर के रूप में होता है तो आप इसके पहले हमेशा आर्टिकल ए एन दा का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं बॉय सिंगुलर है और इसके पेन में कोई आर्टिकल नहीं लगा है तो ये गलत है यहाँ आर्टिकल दा लगा है ये सही है यहाँ ए लगा है इसीलिए ये सही है तो ये तो हुआ पहला कॉन्सेप्ट अब बढ़ता हूं मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर कॉमन नाउन के और आपको दिखाता हूं कुछ और हल्की सी होने वाली मिस्टेक्स आइए ध्यान देते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर कॉमन नाउन के ये क्या कहता है देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए इन्हें एक बार जरा नजर डाल देते हैं फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है boys are reading newspaper दूसरा example the boys are reading newspaper तीसरा example a boys are reading newspaper the boys are stealing newspaper ये चार एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं अब मैं इससे आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कॉमन नाउन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ तो जरा ध्यान दीजिए क्या कहता है कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए बॉयज आर रीडिंग न्यूज़पेपर यहाँ पर देखिए कि बॉयज आर रीडिंग न्यूज़पेपर ये क्या लग रहा है आप लोगों को सही है या गलत है चलिए मैं बाद में बताता हूँ पहले बाकी एग्जाम्पल आपको दिखा दू the boys are reading newspaper इसे आप क्या कहेंगे ये पूरी तरह गलत होगा क्यों गलत होगा ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा a boy are reading paper ये तो बिल्कुल ही गलत होगा क्यों गलत होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और ये बॉयज है प्लूरल है ये तो प्लूरल के साथ ए कभी नहीं लग सकता इसीलिए ये गलत होगा इसी प्रकार the boys are reading newspaper ये भी गलत होगा क्यों गलत होगा क्योंकि जब भी हम कॉमन नाउन को एज अ प्लूरल यूज करते हैं तो उसके साथ हम किसी प्रकार का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते इन 90 percent cases ten percent cases में हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आइए देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल जो है मेरा सही होगा अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कॉमन नाउन प्लूरल होगा वहां पर कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा 90 परसेंट केसेस में यहाँ पर देख सकते हैं बॉयज आर रीडिंग न्यूज़पेपर ये जो सेंटेंस है बहुत ही बेसिक सेंटेंस है अगर बॉयज आर रीडिंग न्यूज़पेपर तो इसमें कुछ पर्टिकुलरिटी नजर नहीं आती है लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ें the boys are stealing newspaper इसमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलरिटी नजर आती है क्योंकि यहां पर लड़के अपने लीक से हटकर काम कर रहे हैं वो पढ़ने का नहीं अखबार चोरी करने का काम कर रहे हैं तो ये बात आपको थोड़ा खटक सकती है तो इसीलिए इसके साथ द लगेगा और ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही होगा यही है basics error of common noun तो आज मैंने आप लोगों को कॉमन नाउन से रिलेटेड तीन कॉन्सेप्ट दिए पहला कॉमन नाउन जब सिंगुलर होगा तो वो अपने पहले आर्टिकल ए एन लेगा कॉमन नाउन जब प्लूरल होगा तो अपने पहले वो आर्टिकल ए एंदा नहीं लेगा कब 90 परसेंट केसेस में वो नहीं लेगा 10 परसेंट केसेस में जब लेगा जब भी वो किसी पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहा होगा तब ओके आई होप जो आज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की ये आपके समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद